Då ska vi titta på det sista kapitlet om sammansatta funktioner, eller hur man deriverar sammansatta funktioner. Och det här är typiskt sett, hur deriverar vi y lik med sinus 5x? Och sinus 5x kan betraktas som en sammansatt funktion. Vad menas med det? Jo, att vi har en yttre funktion, någon typ av sinus u, och en inre funktion som är 5x. Så sinus 5x, en yttre som är sinus och den inre som är 5x. Och genom att använda sig av derivatets definition kommer vi få att man deriverar den här, alltså om man tar den yttre derivatan, man deriverar den yttre funktionen först, så gånger man med den inre derivatan, inre funktionens derivata. Så i det här fallet så blir det ju sinus, deriverar vi den så blir det ju kos och så ska man gånger med den inre funktionens derivata. Då tänker vi efter här. Sinus, det blir kos och man inre som är 5x och derivatet av 5x är 5. Och det brukar man skriva som 5 cos 5x. Vi fortsätter på några fler exempel. Cos 4x då? Jo, här har vi en yttre funktion som är cos och en inre som är 4x. Så vi börjar med den yttre. Derivatet av cos det är ju minus sinus. Och så blir det 4x då. Och den inre är deriverat av 4x. Derivatet av 4x är 4 så därför så gånger med 4. Så slutprodukten blir alltså minus 4 sinus 4x. Här har vi en ny. f av x är lika med 3 sinus inom parentes 2x minus 1. Den yttre i det här fallet är sinus, så man deriverar ju den. Sinus, det är kos. Så det blir alltså 3 kos inom paritet 2x minus 1. Och så ska vi gånga med den inre. Och den inre personen är ju 2x minus 1 och derivatorn av den är ju 2, så vi ska gånga med 2. Och då fixar man till så att det blir 6 sinus inom parentes 2x minus 1. Här har vi en annan. Att f av x är lika med cos kvadrat x, Alltså cos upphöjt till 2x. Och där har vi alltid många gånger oftast en Är det upphöjt så är det oftast den som är den yttre. Så upphöjt går ju först. Ska vi ta derivera upphöjt till 2 så flyttas ju 2 an ner. Så blir alltså 2 cos upphöjt till 1 då. Men här har vi en inre där den inre är cos 6. Så derivatet av q är ju lika med minus sin 6. Så jag måste gånga det med minus sin 6. Och det är alltså minus 2 q gånger sin 6 och det kan man skriva om som dubbla vinkeln som minus sinus 2x. Men ska man stanna här så skulle det vara fullt godkänt där också. Och så tar vi sist här. f av x lika med inom parentes 1 minus sinus 6 upphöjt till 3. Likadant upphöjt i den yttre. Så man flyttar in i trean. Så det blir 3 gånger inom parentes 1 minus sin x upphöjt till 2. Och så tittar vi här, har vi någon inre här? Jo, inre, inre funktionen är 1 minus sinus x och skulle du derivera den så är ju 1 blir 0. Men minus sinus x blir minus cos x. Så vi ska gångra med den här. Och det här kan vi inte göra så mycket mer utan det kommer se ut så där. Det enda som händer är att vi kan sätta minustecknet framför. Då får vi det resultatet.